I think I'm perfect. Perfect, perfect, perfect. She's perfect. Perfect, perfect, perfect. I'm perfect. Perfect, perfect, perfect. She's perfect. Perfect, Sony Computer Entertainment America presents. A Universal Interactive Studios production. A game created and developed by guys kembali lagi bersama gue bersama kita dan di video kali ini kita akan sedikit bernostalgia dengan Crash Bandicoot guys oke kita akan misalkan season per seasonnya guys nah, tempat per tempatnya lah oke kita ke tempat yang pertama dulu guys Crash, crash, crash, why must you always muck in my mud? Oh look, I have a mask hmm, helping mm, okay, me too. Okay, okay, we will find out which one bahagia banget guys game satu lagi Duh, salah harusnya anjir mau anjir suara gue kekecilan gak sih soalnya ini soalnya gak bisa dikecilin ya sampingnya 杜蕾。 bangke bangke bangke bangke bangke oke misi satu selesai mantap oke kita langsung kedua aja dulu biar kita lanjutin nanti besok lagi kita save game guys, mungkin sekian dulu untuk video hari ini guys. Kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa like, comment, subscribe. Kalau misalnya kalian pengen gue mainin game-game PS1 lagi, kalian bisa komen aja. Buat kalau aku akan main-mainin guys. Oke, see you next time. Bye bye.